اليوم حفاجيكوا شي جديد انا مسميه الروبوت الزعلان مثل ما انتم شايفين هو التراسونيك آه، سنسور على servo motor متحكم فيه ب Arduino توصيلاتي نفس التوصيلات اللي موجوده بالاثنين example انا عملت لهم merge اللي هو الاكزامبل تاع سويب آه، سيرفو والاكزامبل تاع البينج آه، التراسونيك سنسور